Вот это нормально. Fuck yeah. Fuck yeah. Запомните, каждый вертолет возвращается на землю. Они а ну, не fuck yeah. Я ее бить, конечно. Ух ты, бать. Метку дал, там работает. Тут патроны вскопали. Хорош, попадание. Хорош, попадание. Патроны здесь есть, патроны есть. Там еще с его стороны бить. Да мы, я работаю по бегу, надо убить страйкер только. Алехи, particular person.

Один что, выкапываем раз? Да, выкапывайте раз. Так, кто-то забрали. Выкапываем раз. Я бегу раз. Выкапывайте. Все, выкапывайте. Тут нечего делать, не актуально. Да.